Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And... Gue, gue, gue, gue, gue, Nani? Astagfirullahaladzim. Kita dulu berantem yuk. Bangsa! Biasa anak durhaka. Iya. Anjing. Mampus. Here we go! Okay. Stop right there, criminal Ah, maju lo, sini anjing. Ah, kan. <laughs> this is great banter. It really is. Bangsat! Gua gedik, gua gedik, mampus. sampai ada orang. Anda jangan banyak mengelabui. Kau tidak akan bisa membunuhku. Saya tidak takut. I can start one! I can start Enemy spotted. Hey, hey, hey, going down here, hey! 2000 years later. Eh ada orang. Aku retakkan ginjal kau. Pasreh. duel sampai mampus What the fuck? What the fuck was that? Wih, cabai. Okay. Nope. Why are you running? Why are you running? Gue tampol lu, sekali lagi lu iseng-iseng gue lu. Fuck! Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck! Oh! Ah, maju lu, sini anjing. Gue masih stay di sini anjing. Allah tidak akan bisa membunuhku.